Okay, so yan, birthday na ni Mimi. Happy birthday, Mimi. Happy birthday. <laughs> Happy birthday, Mimi boy. Ah, ilagay mo kasi rin dito. Happy birthday. Happy birthday. Lapit mo dito. Happy birthday, Daddy. Yan, si Moti andoon. Oh, open na natin yung gift ni Daddy. Ay, hindi pala. Cake muna. <laughs> okay, cake muna. So, ayan yung mini cake ni, ni Mimi. Tapos, baka mga, yan. Magsisindi tayo ng posporo. Ay, ng kandila. Ito yung kandila ni Mimi kasi wala kami nabiling kandila na maliit. And, hindi yeah. pa, hindi pa, sibat mata. Yan ang kanyang birthday present. Piska sa lata. Ayun, get some Siri. Hindi yan birthday present niya. Ayun, no?